uwanja wetu huu tunaotumia kuchezea michezo yetu huu ni uwanja wa taifa na ni uwanja unaotegemewa na nchi jirani. Wamefikia hatua kutamka uwanja huu kwamba ndio uwanja wao wa nyumbani, maana wanatoka kwenye nchi yao wanakuja hapa wanautumia. Si nchi tu ambazo katibu mkuu amezitaja. Je, mnajua wakati wa shirikisho la kafwa Angola walipokuja hapa walisema Siruli anacheza hapa kwenye mechi ya nyumbani kwao. Kwa uwanja huu ni muhimu sana ili mradi kafu wametupa onyo, lakini onyo ambalo waliotupa na muda na kufanya marekebisho, na muda huu waliotupa ni kwamba lazima tuanze jambo la kufanya, ndipo waridhie mambo mengine yaendelee. Nimekuja kuwaambia msiruhusu uwanja huu ukafungwa na kafu. Tuzitoe timu zetu hapa zikacheza ugenini kwa maendeleo haya tuliyofikia na upenzi tulionao kwenye michezo, iwe ni kwa klabu moja moja, lakini timu ya taifa, watu wa Tanzania hawatatuelewa. Watanzania hawatatuelewa. Kwa hiyo nimekuja kuwaambia hilo kwamba kafu wametoa maelezo yao, tumepita kukagua mbali ya eneo la kuchezea, lakini tumepita maeneo yanayotoa huduma kwa timu zetu vyumba vya ukaguzi, lakini maeneo ya baliwato vyumba maalum vya wageni wakokaa washangiliaji wakiwemo na waandishi wa habari. Marekebisho yote yameelekezwa. Nataka niwaagize, hakuna sababu ya kuangaikia wazabuni. Kwa bahati nzuri, kafu ameleta orodha ya makampuni competent duniani yanayoweza kurekebisha uwanja huu kwa viwango vya ngazi hiyo ya Afrika na zaidi, na ndio kiwango ambacho tunakihitaji. Na nilipata taarifa maalum mkisema fedha mnayo, tangazeni zabuni hata kwa mfumo wa, folk, wa, wa single source ili kazi ya awali ifanywe kwenye dressing rooms, vyoo, milango hilo of carpet na hilo linalopita hapo yamechakaa. Maeneo yote ambayo ndio tunaingilia ndani ya uwanja yamechakaa, ile tatani yenyewe, technical bench. Hizo ni kazi ambazo zinaweza kufanywa sasa, hata tutakapokuja kucheza michezo hii mitatu minne iliyotamkwa hapa ya mwezi huu, kazi zitakuwa zinaendelea busy. Kafu akija hapa akitukuta tuko busy, wanaweza kuruhusu angalau michezo mingine mitatu michache kama timu zetu zita qualify kwenda mbele zaidi. Sasa hili mlifanyie kazi na mnapofanya marekebisho, msiishie kwenye madawati, vyoo vya zamani, milango ya vyooni imelika mno, na nyinyi mmeona roof hii hii, simbo, ceiling hii hii, gypsum mmeona pale zimeng'oka. Maeneo mengine taa haziwaki, mpitie na hizo AC kwenye maeneo muhimu, napita kwenye corridor kwa moto taka tuone huku ndani ndani, huku lazima kuwe baridi, kwa sababu AC zake lazima zifanye kazi. Pale ambako mmeona kuna uharibifu, rekebisheni haraka sana. Kwa hiyo tunahitaji kuona eneo hili tunapoingia, wageni wanapoingia hapa na, na vyuma vyote vinavyokaa huko, korido unazopita, maeneo haya yawe smart. Milango imeshachakaa, ng'oa, wekeni mipya, toeni zabuni tunahitaji haya ma, ma, marekebisho yafanyike kuanzia sasa. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu ameeleza, lakini pia mwenyekiti wa baraza ameeleza, huu ni uwanja tunaotegemea kucheza michezo mikubwa, lakini tumeukipubizi mno. Tuna uwanja wa Uhuru huko pale. Hapa tuchague timu ambazo zinakusanya watu wengi ambao kwenye viwanja vingine hawezi kujaa, ndio tuwalete hapa. Tuna uwanja wa Uhuru huko pale fanyieni mapitio mshahara ambao mnamiliki uwanja shirika la mpira miguu shirikisho la mpira miguu na bodi punguzeni michezo inayochezwa hapa ili kuupa heshima uwanja wetu minimize hizi michezo ya kuja kucheza hapa kwa maana ya kutunza ile pichi ambayo tunaitumia kwa majani ya kupanda na kumwagilia uwanja huu utazidi kuwa na heshima zaidi mwezi wa tatu utatumika kwa mechi ya Simba na Vipers tarehe nane mwezi wa tatu. Yanga itacheza na Bamako, lakini pia tarehe ishirini na saba mwezi wa tatu kutakuwa na mechi ya South Sudan na tarehe ishirini na nane mwezi wa tatu kutakuwa na mechi ya Taifa Stars kwa mujibu wa ratiba. Na baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa tayari kwa ukarabati na kwa maelekezo yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo ndiyo taarifa fupi ambayo tulikuwa tumeiandaa ya kukuelezea, ambapo maeneo ya kurekebishwa ni lile eneo la kuchezea, yani pitch, technical bench, e, vyumba vile vya wachezaji, vyumba vya waamuzi, alafu kuna conference center ile waandishi wa habari, pamoja na kubadilisha eneo la waandishi wa habari wanapokaa e, na vile vile e, muonekano wa viti kuvirekebisha, lakini pia tunatakiwa tuandae chumba maalum kwa ajili ya ile video za marejeo, yani VAR. Kwa hiyo hilo lenyewe litakuwa limewekwa, lakini kuondoa zile taa ambazo tutazihamishia katika uwanja wa Uhuru lakini pia waliagiza kwamba pamoja na kwamba tuna shirika la TANESCO linajitahidi kwa kazi kubwa na nzuri, lakini wakati wa mechi zao itumike jenereta. Kwa hiyo hilo na lenyewe tutaboresha uwezo wa jenereta zetu.